Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a mi canal. Y este video va a ser mi primer video y voy a contar 5 cosas sobre mí. La primera pregunta. ¿Por qué quiero hacer este video? Porque acá en Corea el, español no es un idioma muy útil directamente, aunque me gustaría practicar más y hablar más en español, pero no hay mucha gente que sabe hablar español, así que es muy difícil mantenerlo viviendo acá en Corea, así que a través de este tipo de video me gustaría comunicarme con la gente afuera de Corea y, y hablando con el mundo y conociendo poco a poco a ustedes. Y me gustaría también mostrar eh, sobre la cultura coreana y qué más la comida coreana, callejera y sí, básicamente me gustaría compartir lo que yo hago acá en Corea con ustedes. La segunda pregunta, ¿cómo aprendí español? Eh, ¿Por qué yo aprendí español? Es porque yo estuve en Colombia por siete meses y luego yo fui a, a varios países en Sudamérica para conocer como más o menos 10 países. Eh, yo empecé mi viaje desde Colombia hacia el sur y fui hasta Brasil y luego yo tomé un eh, avión para regresar a Colombia. Y así que en total yo gasté un año de tiempo en Sudamérica y allí yo podía aprender un poquito de español. Y más de todo, yo vivía con una familia de esa parte de Colombia y ellos me ayudaron un montón para mejorarlo y gracias a Dios ahora yo puedo hablar un poquito de español. La tercera pregunta, ¿qué me gusta hacer? Pues hay un montón de cosas que me gusta hacer. Eh, me gusta mucho viajar, me gusta mucho aprender idioma extranjero. Eh, más de todo me encanta comer. Eh, me veo muy flaquito, pero la verdad me encanta comer. Yo nunca <laughs> dejo de comer. Que me encanta comer. Cuando tengo mucho estrés, siempre voy a salir a comer algo, algo rico. Porque a mí me gusta mucho comer. Al mismo tiempo me encanta cocinar. Y luego invitar a mis amigos a mi casa y hacer una fiesta o algo. Aunque eh, yo no cocino bien, pero puedo sobrevivir. <laughs> en este momento no tengo un plan específico pero me gustaría hacer unos viajes afuera de Corea también y para mostrar unas partes diferentes acá en Asia o tal vez cuando tenga una muy buena oportunidad me gustaría regresar a Latinoamérica para visitar a mis amigos, mi familia y también hay muchos lugares para visitar y para conocer y a mí me gustaría compartir mi experiencia con ustedes a través de este video. La cuarta pregunta. ¿Cuál es mi comida favorita? Uy, es muy difícil escoger una, porque me encanta comer y hay muchos platos diferentes que me gusta comer. Em, como una persona coreana, la comida coreana que me gusta más sería bibimbap. No sé si ustedes conocen este plato, este, esta comida. Es básicamente eh, ardos y con muchas verduras, un poquito de carne. Y voy a poner una foto acá y es muy difícil preparar porque hay que preparar un montón de ingredientes diferentes. Eh, eso como se demora un montón de tiempo, pero si ustedes comen afuera, no es tan caro. La nutrición también es perfecta porque es ardos con muchos tipos de verdura y viene un poquito de carne también y más de todo es muy A mí me gusta mucho bibimbap porque es muy rico y muy saludable, barato. Ahorita me sale <laughs> agua de la boca, <laughs> pero sí, me encanta bibimbap. Y la quinta, última pregunta. Eh, ¿Cuántos idiomas yo hablo? Eh, por supuesto, porque yo soy coreano, yo hablo coreano, y luego yo estuve en Canadá y en China, así que yo aprendí unos idiomas diferentes, inglés, eh, chino, o sea, mandarín, em, y un poquito de español. Mi nivel de español es más bajo en comparación con eh, otros idiomas que yo sé hablar, pero me gusta más hablar español porque aunque es muy difícil para mí, pero no sé, es más fácil expresar mi emoción y mi pensamiento en español. Así que me gusta mucho hablar español, me gustaría mejorarlo a través de este tipo de manera. Soy muy nuevo a YouTube, así que no soy tan profesional en este momento, pero voy a aprender más cosas sobre cómo hacer video más fuerte profesionalmente porque me gustaría compartir más cosas con más detalles con ustedes. Sí, muchas gracias otra vez eh, por visitar a mi canal. Voy a contar más cosas sobre mí o sobre mi vida acá en Corea. Bueno, muchas gracias. Hablamos luego. Chao, chao.